de este programa, en especial también a los iniciados de Montevideo, iniciados de Brasil, iniciados de México, etcétera, etcétera. También un saludo para Roberta de Estados Unidos, que, es, que se plegó a, nosotros con tanto entusiasmo. esperamos que ese entusiasmo se mantenga en el corazón de ella. <clears throat> Hoy vamos a hablar sobre el tema el cansancio y por qué cansancio. ¿Cuál es el, origen de los cansancios? De tantos cansancios que existen. Y de todos ellos vamos a hablar, los que podemos hablar dentro del tiempo limitado que tenemos acá en Internet. <clears throat> siempre cuando me consultan y me dicen, me levanto cansada y estoy agotada. Ya de mañana ya estoy agotada. Antes de empezar a trabajar ya estoy agotada. ¿Cuánto me dicen las personas que cuánto le cansa ir al trabajo? ¿Cuánto cansa ir al trabajo? Y también un muchacho me dijo que le cansaba ir a ver la novia será verdad. Tendré ser verdad, porque a mí no me miente. También, ¿cuántas veces una mujer me dice, cuando viene él, estoy contando el tiempo cuando se vaya, porque no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no lo aguanto. Y cuando uno me dice que el marido se va, se va a trabajar por una semana a otro lado. Ahí no sabe, maestro, cómo yo rindo, cómo yo rindo cuando él no está. ¿Cómo explicamos todo eso? Que en la pareja, donde tiene que haber amor, hay distancias y hay sacrificios por estar dentro de ella. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que uno trabaja y se siente cansado solamente de ir al trabajo. Ya lo hablamos cuando trabaja, se cansa en el trabajo. No, se cansa de ir al trabajo. <clears throat> y también, ¿cuánta gente no hace nada y está cansada? Cansada de no hacer nada. Y eso, ¿cómo se explica también eso? ¿Qué explicación le podemos dar a esto? No sé hasta dónde podemos llegar nosotros hoy a hablar en los distintos cansancios, pero todos son de un origen psicológico. Creo que el, cansancio se transformó en una patología, en una enfermedad. Porque ya no es solamente estar cansada, sino que es algo que tenemos que entenderlo como un problema real que existe. Y ese problema también es muy, es muy de esta época, no es de otra época. Otra época el cansancio era por el trabajo físico, por un trabajo de muchas horas, porque tenían muchas horas para trabajar, de sol a sol. Y había, se, se justificaba el cansancio. Pero acá no se justifica el cansancio por esfuerzo, por nada, por nada del mundo. Es algo psicológico. El cansancio se transformó también como una depresión como estado de angustia, como ansiedad, como una otra patología más que tenemos dentro del orden de, la psicología. Ya no es solamente una palabra sencilla, ay, estoy cansada, no. Y la persona le dice con todo de verdad y con toda la realidad, así lo, porque lo sientes. Y vamos a empezar hablar sobre, un cansancio del trabajo, donde realmente tiene que haber cansancio. Pero una persona me dice, yo estoy cansada porque no, aguanto el trabajo. Es la verdad, es que no aguanta el trabajo. No aguanta el jefe, no aguanta los compañeros, no aguanta el ambiente, no aguanta muchas cosas pero ahí se transforma y dice, no aguanta el trabajo. O oh, me canso mucho el trabajo. Pero no explica por qué se cansó. Eso lo tengo que encontrarlo yo en él. Encontrar al jefe, encontrar a los compañeros, encontrar el ambiente, encontrar tantas cosas que a él no le gustan. Y porque no acepta, le cuesta aceptar. Y lo que cuesta, cansa. Lo que cuesta, cansa. Eso es la realidad, lo que cuesta cansa. Si nos cuesta una relación, cansa. Si nos cuesta hacer una cosa, nos cansa. Si nos cuesta pensar en tal cosa, nos cansa. Lo que cuesta, cansa. Lo que nos cuesta, vamos como si fueran lubricados y nos sentimos bien y felices. Pero son tan pocas cosas que el hombre acepta es dentro de la felicidad y que se siente feliz en ellas. Son tan pocas, tan pocas camisas de, del hombre feliz, es donde tan pocas veces se consigue. Es tan difícil conseguir esa camisa para ser feliz. Una vez, me acuerdo que estuve con un maestro en Egipto y yo me sentía muy cansado porque había venido caminando largas, largas kilómetros para llegar ahí, porque había una huelga de transporte era el Cairo. Cuando llegué, llegué exhausto. Me senté y me dice, hola, ¿qué le está pasando? Estoy muy cansado. Antes de empezar conmigo ya está cansado me sentí tan horriblemente mal, pero tan mal me sentí, que yo creo que nunca más quisiera decir que estoy cansado frente a un maestro. Pero me sentí cansado. Él me dijo, no se puede sentir cansado si viene a verme. Y ahí comprendí lo que, el significado, lo que me quería explicar con eso, que me quería hacer sentir, que ver a un maestro no importa la distancia, uno se debe cansar. Maravilloso. Ahí entendí el gran motivo de que no puedo estar cansado. Y estaba cansado. Pero estaba cansado. ¿Qué que di la verdad? Porque me sentí tan mal ahí en Egipto, porque justo antes de empezar a, caminar, vi injusticia tan grande, tan grande, que pasaba con un vecino mío de, que estaba dentro conmigo en el hotel y que la apedreaban, lo hicieron de todo, porque era judío. Eso me hizo mucho mal, mucho mal. Y caminando todo el tiempo pensando en eso, eso fue lo que me cansó. Ahí entendí. Entonces dije, maestro, yo no me cansé, maestro, por venir caminando hasta acá. Me cansé por una injusticia que yo vi todo el tiempo yo estuve pensando en eso. ¿Por qué sigue ese problema en el mundo? El problema es que, como persiguen a un judío acá en Cairo, él bajó la cabeza. No habrá en esto una razón. Él encuentra esa razón. Yo no le voy a encontrar nunca la razón para castigo nunca la voy a encontrar. Pese que no la encuentre usted. Pero yo la encuentro. No le quise preguntar. Porque ahí entendí que podemos eh, estar en dos caminos distintos. Y yo quiero estar en el camino de él de cualquier manera. Pero ustedes vean, cuando uno ve una injusticia o vive una injusticia, cómo se causa también cómo nos cansa cosas que no, tienen que ver con el esfuerzo. Porque a mí me gustaba caminar, me gustaba, me encantaba caminar. Yo estaba en Montevideo, en Uruguay, yo me grababa las ramblas por mi cuenta. Estaba en Buenos Aires, grababa las ramblas por mi cuenta y caminaba y caminaba. Y no importaba qué lejos me iba, yo sabía que tengo que volver toda esa distancia. No importaba, era lindo caminar. Me sentía feliz. Entonces, ¿cómo me sentí tan mal para llegar a ver a maestro? Era esta la razón. La razón fue Hay injusticias que uno vive y le cansa. Cansa. Y vamos a ver por qué nos cansa la injusticia y por qué no nos cansa ciertas injusticias. ¿Por no, por qué no las sentimos? Hay tantas injusticias que no las sentimos porque no nos cansa, porque nos afecta. Y porque unas sí y otras no. O las que tienen que ver con uno. O las que tienen que ver con una forma religiosa, o con una forma de raza, o que tienen que ver con la forma de color que tenemos. Eso nos duele. O porque ya existe un, preconcepto sobre esto y, esto por eso nos duele este concepto. ¿Será eso? ¿Cuántas personas duermen ocho horas y necesitan dormir diez horas? ¿Por qué diez horas? Porque no descansan, no duermen con profundidad. No, no, hay, no hay una profundidad en su dormir y no hay un descanso en su dormir. Se levantan cansadas porque no descansan durante el dormir. El dormir, Dios lo hizo para que el hombre descanse y que pueda hacer, se pueda renovar y que pueda volver a ser otra vez el hombre nuevo le puede dormir. Cada mañana es otro, otro, otra vez el hombre nuevo. Pero cuando no descansa, en la mañana ya no es un hombre, es un hombre cansado, porque la noche no descansa. Entonces, si no descansa de noche, el hombre está cansado también al otro día, y todo el día está cansado, porque no durmió bien, no durmió bien y no descansó bien. Así que tenemos que saber, uno de los motivos de ciertos cansancios es el dormir. En el antiguo Egipto se decía que tenía, el hombre tiene tres grados de sueños Creo que hoy también lo miden el grado del sueño, en qué grado está. Pero el primer grado es recién la introducción al sueño. El segundo grado es entrar al sueño y el tercero es entrar con profundidad en sueño. Ciertas pesadillas están en el tercer sueño y ciertas cosas felices están en segundo sueño, porque no precisan mucha profundidad cuando es felicidad, pero cuando es terror, cuando es horrible la pesadilla, necesitamos el tercer sueño. Qué interesante eso. Pero si no, nosotros, el tercer sueño, pasamos con pesadillas, nos levantamos ya cansados y agotados. Y si el segundo sueño, que nunca puede haber una pesadilla, porque el subconsciente ahí está abierto para la felicidad y para los sueños y para las aspiraciones y para lo que queremos hacer y para lo que nosotros queremos, por los que nosotros amamos. Podemos soñar con el amor y con alguien importante en el segundo sueño, en tercer sueño, no. Y si entramos a, un amor en el tercer sueño, al otro día ya lo olvidamos totalmente. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Sabe por qué lo olvidamos? porque el mecanismo de defensa que existe en el subconsciente lo borra, lo borra, para que el, ser humano no sufra, no sufra. El mecanismo de defensa que existe en el inconsciente y en el subconsciente. Qué interesante ha hecho el ser humano. ha hecho el cerebro una maravilla de las maravillas lo que es una, mente. Una mente puede ocupar el lugar de un millón de computadoras y te lo supera. Porque puede sentir el olfato, puede sentir el gusto, puede sentir emociones. Tantas cosas que la computadora no lo puede sentir. Lo supera. Millones de computadoras no pueden suplantar un solo cerebro. Increíble y lo que puede guardar en este cerebro. Tantas cosas, tantos recuerdos. Hasta el color del pelo de una mujer o de una niña hace 40, 50 años atrás. Entonces se das cuenta de lo que le hablo. O de, un, de una mancha en la cara o de una pica. Todo se queda guardado. Esta es nuestra memoria. también tenemos que pensar. Cuando estamos en una situación afectiva que cuesta funcionar, que cuesta caminar. Porque los dos son muy distintos y, y tienen que caminar juntos. Porque tienen una misión de ser pareja o porque sean destinos. Pero les cuesta llevar el destino como una cruz. Les cuesta llevarlo. Imagínense, se sienten comprometidos los dos a seguir adelante porque hay hijos, hay tantas cosas. Y están los dos. pero nada más que medio día juntos, ya están cansados. Cansados por tratar de conservar algo importante que tienen y que lo quieren conservar y eso de, querer conservar algo que cuesta, porque cuesta, porque cuesta, se cansa A veces veo parejas parejas Lo único que les atrae son los cuerpos, la pasión. Se levantan felices, se levantan felices después de una relación que el otro día es tan maravillosa. ¿Por qué? No costó nada no hubo ningún compromiso, no hay que invertir, no hay ninguna responsabilidad, no cuesta nada. Y se nos cuesta nada, es baratísimo. Y si es baratísimo, es un placer de tener las cosas baratas, sin costo. ¿Qué es ¿Cómo el ser humano es tan especial? ¿Por qué es tan especial? No entendemos. que esta sociedad lo hizo así. En otras sociedades de la antigüedad no existía eso. Un hombre acostarse con una mujer solamente para acostarse. No. Acostarse ya era casarse, ya era planificar una, una familia, ya era planificar todo un futuro y para siempre. Quiere decir, esa palabra para siempre hoy no existe para nada. el, concepto de eternidad se ha perdido, el concepto del amor verdadero se ha perdido, todo se está perdiendo. Y por eso la gente se cansa de vivir esta vida, de vivir esta vida, vivir una vida muchas veces vacía, muchas veces solamente para hacer dinero, una vida solamente para mantener la casa y el, y el carro, para mantener las comunidades y nada más. de ahí nada más. Disfrutan ellos la comunidad, pero no la felicidad. Y la comunidad la comunidad no es felicidad. No es felicidad. Hay un cansancio cuando uno está solo y le cansa la soledad. Cansa. Cuesta. Hay quien la, soledad le da una felicidad tan grande de saber que su padre era tan loco, tan problemático con sus hijos. Discutía tanto y murió del corazón. Y la madre, pobrecita, con un cáncer, por tantos problemas que tuvo en la casa con los hijos. Y él, no. Yo pasé lo que pasó a mi viejo, no. Yo lo que pasó a mi madre, no. Yo estoy bárbara así como estoy. Tengo 40 años y todas las mujeres que quiero las tengo. Tengo plata, tengo mujeres, tengo un lindo apartamento, tengo un lindo auto y anda que te cure habla todo. ¿Es feliz? ¿Será? Porque no se cansa de nada, parece, ¿no? No. Pero él se tiene que autoconvencer constantemente que es feliz tiene constantemente convencerse a sí mismo, que ese personaje más difícil de convencerse a sí mismo es él, el, el, yo, y él lo tiene convencido hasta llega una edad, llega a esos 60 años está solo. Y ahí empieza a lamentarse, estoy solo como un perro. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué mi destino es este? el destino él lo buscó así. Y ahí empieza a estar cansado y a morirse joven, porque el cansancio lleva al hombre a la tumba. El cansancio psicológico nos lleva a distintas enfermedades. El, todo el organismo sufre con un cansancio creado por él mismo. Todos los órganos están cansados. Y le cuesta hacer cosas. Le cuesta hacer algo, no puede hacerlo. Porque no puede hacerlo. Y la muerte en vida. Un hombre que no puede hacer más nada. Y busca la jubilación, busca esto, porque la única solución que tiene es que lo mantenga, que lo mantenga hasta que se muera y con una depresión o con angustia, cantidad de cosas que, que, que van los achaques junto con esto. También está el cansancio. Aquel cansancio que, que está en la casa y todo lo que la mujer le hace no le gusta. Está cansado de qué? Está cansado de ella, no de la comida, está cansado de ella no soporta más. O ella no, lo soporta a él por su forma esa. Y todo lo que le hace es horrible. ¿Cómo cansa eso? Cualquier cosa que hace ah, es un chacho Cualquier cosa que hace es asqueroso. Ah, es repugnante. Ah, siempre fue repugnante. Siempre lo fue. Lo, cuando lo conociste tú fue, bueno, era, no sé, a él lo cambiaron. A él lo cambiaron. A él hicieron algún trabajo y lo cambiaron, porque antes no eras. Siempre tenemos que buscar un justificativo para nuestra forma de pensar. Y eso también cansa, Uf, se cansará. ¿Cómo lo va a cansar? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente viene a consultarme con este problema? Que no aguantan, no aguantan. Precio muy alto. precio muy alto. Y el cansancio de hoy, al, ser nuestras, nuestro sistema de vida, que es así, no hay constitución del matrimonio, no hay ética ni principios, no hay una moral, o la mujer está obligada a entregarse, aunque lo conoció hoy al hombre, si no se entrega, no es moderna y no es actual, se tiene que entregar hoy. Tantas cosas que ella pierde dignidad y principio, porque la sociedad la obliga a caminar por ese camino. ¿Cómo se va a cansar después? Cuando nadie la quiere, cuando nadie la acepta. Porque la sociedad lo, cree así y después la deja de lado? Porque la sociedad es tan, tan, tan criminosa, digamos así, con la persona tan, injusta la sociedad. Así vemos cómo la sociedad crea el ladrón, la sociedad crea el malhechor, crea el criminal, lo crea, lo crea. Hay países que no tienen cárceles. Hay, un país en Europa que no tiene cárcel. ¿Y cómo se explica eso? son todos santos. No, lo formaron de una forma, la sociedad lo formó de una forma que no tiene necesidad de caso. Qué hermoso es eso, qué hermoso, qué hermoso. Como una mujer me dijo, estoy cansada que me saque, que, venga un, motoquero y saque le arranque la cartera. Estoy cansada, estoy cansada. Eh, me tengo que estar agarrada con la cartera así para caminar. Estoy cansada. Todo canso todo es lo que no nos gusta y lo que nos cuesta. Todo cansa. en términos psicológico es todo lo que cansa. Es verdaderamente nos cuesta y eso nos da cansancio. Cuando uno no puede dormirse, se cansa de querer dormir y está cansado y no puede dormirse. Cuando uno come, come poco, está cansado de comer poco, quiere comer más si no puede, está cansado de vivir esa vida, la vida con hambre, necesidad, está cansado. Todo cansa lo que nosotros no va contra nosotros Lo que va contra nosotros nos cansa. Lo que va a favor no nos cansa, pero depende cómo va. ¿Qué meditación hay para no cansarse? ¿Qué meditación hay cuando un hombre de mañana se levanta y, se levanta cansado y ya le cuesta levantarse? El está suena y ya no se puede levantar. Se acostó temprano. ¿Y por qué no se puede levantar? Porque no, durmió bien. No durmió. No dejan. Ah, le duele todo el cuerpo. Llega al baño a a dura lucha llega. Después se piensa, ¿me baño? No, me baño mañana. Ahora es que ya es tarde, no, no me da el tiempo para bañar. No llego, no llego el laburo, así me baño y todo, no. He eh, visto, chaval, total, un día que no me bañe, pero mañana es otro día que no se baña. Y pasa a veces varios días que no se baña. pero un día que no me baño, pero un día que no me baño, pero pasa, pasa ahí entramos a estar desconformes con nosotros mismos y entramos en depresión. Depresión. No les digo camino a la angustia, pero siempre es el camino a la angustia. Roma es angustia. Roma es enfermedad. Roma es patológico. Llegar ahí es lo peor. No todos los caminos van a Roma, pero aunque todos los caminos van, el que va, va mal. Hay gente que va mal. encuentro gente que tiene mucha fe. Mucha fe. Encontré una persona que era evangelista y me dice, a mí e-, la religión me sacó de un caos que yo tenía de vida. Lo creí, porque la fe mueve montañas. Usted me cree, maestro, ¿cómo no lo voy a creer? No, se imagina cómo era mi vida y, cómo cambió mi vida con el Evangelio. ¿Cómo ¿Usted cree en el Evangelio? Yo creo en, Dios. Y que todos los caminos que llegan a Dios, para mí son importantes. Ajá. Pero que usted cree en Dios, sí, creo en Dios. Yo soy muy, muy creyente en Dios. Y hasta se puede decir que si todos creían como yo en Dios, pensarían de otra manera frente a la guerras, frente a tantas situaciones que son, que son un deshonor para el hombre. Sí, creo también. Pero, pero el Evangelio me salvó, dijo. Y lo creo. Me acuerdo de una persona que vino a nuestro centro y estaba con la turbulencia en su vida. Creía que en cada momento se iba al ...no sé a, a la nada con caos al vacío. Y le empecé a enseñar meditaciones. Le empecé a hacer creer y tener fe. Y empezó a ver los resultados, porque la fe trae, ve los resultados. Con fe se ven. Cuando se tiene fe no se ve nada. No se ve nada. Pero la fe hace ver cosas, lo que el otro no lo ve. Ah, es que, eh, que, fe, ve, ve, fantasmas. No, no ve fantasmas. No son fantasmas, ni, demonios, ni espíritus. El, el que tiene fe ve lo que necesita ver para vivir y para ser feliz. Entonces, eso es importante. Muy importante. Tuve casos de fe Maravilloso, maravilloso. Un día estaba caminando con el doctor Maffei en el hospital de La Santa Casa, acá en Brasil. Hace muchos años de eso. Ahora ya, ya desencarnó, ya hace muchos años. Pero era un hombre que trataba que el enfermo tuviera fe en cuidarse, tener fe y salir adelante no darle remedio solamente, sino buscar que el paciente tenga pie en la vida y algo más allá. Aunque sus ideas políticas no, me convencían en aquel entonces, pero su fe sí. Entonces había un enfermo que estaba escupiendo con sangre y ya tenía un cáncer de pulmón y tomaba los pulmones era un caso terminal, terminal. Entonces, y el, enfermo dice, le muestra el lienzo o el pañuelo, como se dice en español. Le muestra el pañuelo. Mire, oye, doctor, mire, tiene sangre. ¡Ah, qué bon! Se lo, recibió con tanta alegría. ¡Qué bom! Y otro miraba, qué bueno que usted está tirando la sangre ruin, la sangre mala. No, miró sí. Tenía tres días de vida o cuatro. Estaba en la terminal, una gran anemia, estaba muy enfermo. La enfermera decía, no sé si aguanta no sé si llega a segunda, a lunes, pero un viernes, al ah, lunes. No bueno, el enfermo ese se tanto las palabras que le dijo doctor Maffei. Después, cuando vinimos el lunes, yo siempre la acompañé, quise ver ese enfermo, si estaba vivo. ¡Pah! Estaba corriendo por la sala y corriendo atrás del médico. Doctor, mostrar de herencia Doctor de país. Oye, ah, <laughs> sangre de Luis, ¿no? Va, a tirar toda la sangre de Luis y va a ficar bien. Va a ficar bien. Va a quedar bien usted después la fe, la fe, la fe. Ese hombre duró mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando yo iba todavía constantemente al, a la Santa Casa, quería verlo y lo veía. Estaba limpiando los vidrios, estaba haciendo... Dios querido, tenía tres días de vida y ahora hace ya varios meses que está vivo. Y me dice la fe, la fe, la fe. Pero fue una mentira, doctor. Y la mayoría de la fe no existen. Existe para que la tienen. Yo soy comunista, yo no creo nada. Ay, me mató cuando dijo era comunista. Usted es comunista, doctor Matei. Comunista. Bolchevique. Mi señora también. Ay, me sentí tan mal. Pero no solamente de eso. Adorador de Stalin adorador de la Unión Soviética, adorador de las torturas, adorador de un régimen fuerte, que a los ricos hay que darle para que entiendan. Ah, me mató. La imagen de Maffei para mí era tan importante en ese momento, se me hizo pedazo, pedazo. Pero yo vi que tenía una razón. La fe mueve montañas. Y yo digo, usted también con su fe que usted tiene Stalin y, el, partido bolchevique, usted camina. Me levanta y me siento feliz por un mundo mejor, un mundo justo. Es su fe, es mi fe. Y, hasta la fe no hay una mentira, doctor. O la mía no, y la de él tampoco. El que cree, cree de verdad. Él no tiene vida, él no va a vivir. Él cree una mentira para vivir. yo creo una verdad para vivir. Tiene razón, su verdad. No, va a durar mucho, doctor La verdad es eterna, pero las ideas no son ideas. Hoy tengo una idea, dice uno, mañana tengo otra idea. Las ideas se cambian. Como cambia la mente humana, va cambiando Mestre, no vamos a discutir eso, no vamos a discutir. No quiero, yo no quiero tampoco discutir con usted. No quiero discutir. Pero a ver, allá Mafei, que tenía tan poca estatura, me resultó más chiquito todavía. Lo vi como una miniatura, lo vi como nada, la verdad como nada, después de esta conversación. Yo sabía que era materialista, que era eh, tan, tan materialista, eh, con un materialismo dialéctico. Me hablaba con las palabras todo materialista, un materialismo dialéctico, dentro de, un, de un sueño que él tenía o de su fe. Por eso la fe mueve montañas y lo hace una persona que descanse, que esté feliz. Él tenía una dinámica fantástica yo le admiraba la dinámica que él tenía. Un hombre de sesenta y pico de años y tenía una dinámica maravillosa. Lo admiré por la fe que tenía en una mentira. en la gran mentira, porque el comunismo no iba a durar. No iba a durar. Entonces, si e, eso iba a salvar al mundo, sería una verdad, que como no va a salvar nada, entonces la salvación, ese Salvador no es un Salvador de verdad. Así pienso yo y así deben pensar todos los que creen en ideas y tienen fe en la idea, sino que tienen que tener fe en algo que es eterno, lo que no va a cambiar nunca, lo que no puede cambiar, la verdad absoluta que fe en algo superior y nada más, y que no, que no va a cambiar, que siempre va a ser igual. Y el que cree en eso no se cansa. Los religiosos no se cansan. He visto gente que con mucha fe y no se cansa. Siempre encuentra una explicación para sus problemas, una, una, explicación para muchas cosas a través de la fe. Y el que tiene poca fe siempre duda y consulta. Duda y consulta. Cuando a mí me dice, me viene una, mujer, me está mostrando una fotografía de un hombre, y ¿usted lo quiere? Hay muchísimo, entonces ¿para qué me consulta? Si usted lo quiere, lo consulte. Lo consulte. No ponga en duda sus sentimientos. La de él tampoco, no importa. Usted debe querer a un hombre, aunque él no la quiera. Si ama, ama no va a amar con... Ah, usted va a amar si él ama a usted. Ah, si él ama a usted, usted le va a amar a él. Este es un amor acondicionado. Usted no pregunte si él ama o no ama. Usted ama y nada más. Y no venga a consultar a mí tampoco. Qué interesante es esa verdad. Así yo la siento. Así yo siento las cosas. Posiblemente yo pierda mucha gente que me consulte y que no me va a consultar cuando eh, con una fotografía mostrar a mí la foto, ¿no? Yo creo que la gente que, tiene que buscar fe en lo que siente, en lo que quiere, en lo que ama. Y de ahí no se cansa jamás. Ese hombre nunca va a cansar. Cuando ella ama, lo va a perdonar en todas las cosas, porque ama. El amor está lleno de fe, está lleno de ternura, lleno de grandeza. Eso no se cansa, nadie se cansa una madre jamás se va, a cansar de darle, la teta al hijo, darle leche al hijo. No, no se cansa, porque tiene amor a su hijo. Ese amor es todo, no se va a cansar. Así que cuando vemos que los hijos cansan, es porque ya tenemos fe más en ellos. Hemos perdido la fe en ellos. Y hay, hay una falta de fe que nos une. Eso es el problema. Yo quisiera dar las meditaciones hoy para el cansancio. Para el cansancio, cuando de noche uno no descansa, no duerme de verdad. ¿Cuánto me gustaría que esa persona duerma y, y, descanse? A, eso decimos shishba, shishba. El shishba es que nuestro, nuestra alma nuestro subconsciente, porque en Egipto, como yo sigo las meditaciones, según los métodos del sistema egipcio, la esencia, la esencia es el alma, y no conocían el subconsciente, ni el inconsciente, ni el consciente. No conocían nada de esas tres partes que forman nuestra, nuestra parte, nuestro yo psicológico, no. Pero sí, conocían el alma, mucho más que nosotros lo sentían en el alma y vivían con el alma y tenían un, grado de amor y un grado de ternura para, la, para lo que es el alma, lo que hoy falta. Entonces el shishba para el alma o para la parte psicológica, cuando uno no duerme bien y hacerlo eso de noche antes de acostarse, para dormir con más paz para dormir con más, con más profundidad y llegar a las tres grados del sueño bien y feliz, sin pesadilla y sin nada. Dormir con profundidad y descansar. Levantarse de mañana con muchos deseos de hacer cosas, con muchos deseos de hacer cosas y de crear cosas y de hacer cosas importantes. Y tener sueños, tener ideales y tener tantas cosas que el hombre necesita tener para mantenerse vivo y feliz tiene fe en lo que él quiere, hacer. Entonces, el shishba es uno. Después, cuando nosotros estamos cansados, donde vamos nosotros a trabajar, o vamos a un lugar que estamos, no estamos contentos con ese lugar y tenemos que soportar, aguantar y tenemos que superar todo eso. Nos cuesta superar porque necesitamos el pan necesitamos ese, ese trabajo, porque ese trabajo representa un compromiso y una responsabilidad para la familia, o representa para uno mismo una responsabilidad. Entonces tenemos que trabajar en un lugar que nos cuesta, pero que, nuestra meditación que vamos a hacer nos va a aliviar estar en ese trabajo. O encontrar otro trabajo mejor. Está bien, con el, con el es Anushba. Es también trabaja con la parte psicológica nuestra, el Anushba, para que nosotros encuentremos soluciones en el descanso, con lo que nos cuesta encontrar. Y esta Anushba se une con otra que es Obed Anushba. Obed Anushba. Esa ya es más fuerte, es cuando estamos luchando más con el ambiente y el, el medio en que estamos, que nos cuesta mucho aceptarlo. Eh, entonces, Obed Anushba es más fuerte, ya entrar una dosis más importante para poder soportar lo que nos cuesta soportar, lo que nos cuesta y lo que nos cansa tanto. Ahora, la meditación cuando estamos en el afecto y el amor, y sabemos que tenemos que soportar una situación, cuando nos cuesta amar, nos cuesta amar. Cuesta tener fe en un hombre o nos cuesta tener fe y amar a la mujer. Porque amar está, unido a la fe, está unido a, la admiración, a la adoración, tanto, al ídolo, a todo. Cuando nos cuesta. Y, es un esfuerzo que tenemos siempre un esfuerzo, Y mostrar la linda cara y sonriente siempre sonreírle a ese hombre o sonreírle a esta mujer, cuando nuestra alma no sonríe. Pero hay hijos por medio, hay, muchas cosas por medio. Y, necesitamos sonreír, porque necesitamos caminar. necesitamos estar más unidos, porque tenemos que seguir soportando este yugo, esa cruz que tenemos los dos, de estar juntos, sin amor, pero por algo importante. Entonces tenemos que hacer otro tipo de meditación, que no es de trabajo, que no es nada, que es algo relacionado a la convivencia, de soportar la convivencia. Es también con el va, es también con el alma, es Vishpa, Vishpa, Ajot, también va. Vishpa, Ajot, va. Esa es para cuando, cuando nos cuesta soportar situaciones afectivas, lo tenemos que hacer. Estamos obligados, obligados, por distintos compromisos, a mantenernos. El compromiso de los hijos es sagrado, porque es un deber que tenemos un deber que tenemos con nuestra sociedad, un deber que tenemos con nuestro creador, un deber que tenemos con nuestra conciencia, porque los, una razón trajimos, hijos al mundo y tenemos, tenemos que cuidarlos para que no les falte el o no le falte abrigo, o no le falte nada, porque somos sus protectores, somos sus padres. Le tenemos que dar enseñanza, le tenemos que hacer que, que tengan una vida feliz y tenemos que buscar todos los medios para que ellos sean felices. Y hoy, por último, vamos a dar otra meditación para los que se cansan y que no, hacen nada y se cansan. cuando no hacen nada y se cansa no tiene a nadie tampoco alrededor, pero se cansa con uno mismo. pues cuando uno no, no, tiene un afecto por sí mismo, no, hay una autoestima importante, cuando tampoco no estamos conformes con nosotros mismos, tenemos una gran disconformidad con nosotros. Entonces nos cansamos, ¿sabe de quién? De nosotros mismos. Cuando estamos desconformes con nosotros mismos, desconformes con nuestro yo, entramos en complejos y inseguridades, con miedo, con muchos miedos. Existen situaciones de síndrome de pánico, de muchas cosas y muchas fobias, puede haber tantas cosas cuando hay este, este problema, cuando estamos desconformes con nosotros. La desconformidad nos puede llevar a un cuadro mucho más patológico, al suicidio, hasta un estado de eh, en fin, de no querer seguir vivir más. Y si no tenemos coraje para el suicidio, vivimos en una forma muy, muy horrible, aceptando nuestra vida y tratando de resignarnos con nuestra vida, pero constantemente cansados. Y para eso también una meditación muy buena que les voy a dar. Es, es el, el, el, el, Baruch, Baruch Alejem, Baruch Alejem, Abba. Baruch Alejem, Abba. Eso también es importante, el Baruch Alejem. No puede, los, los maestros, instructores que están aplicando a la gente, que le están ayudando a la gente, que le están haciendo meditaciones, con estos tipos de problemas, no pueden dividir las meditaciones en tres veces, hasta tres veces para que la persona los pueda absorber también de la misma manera en tres veces, pero más de tres veces no, pero en el mes que la entre completa. Dentro de la luna que entre en las tres partes. Así que hoy, porque una situación también que tiene con su madre o tiene con su hijo o que tiene con otra cosa, le dan una meditación para un problema. Y, y ahí, en esa meditación, usted pone también esta, un pedacito de esta, y la segunda que, tiene un problema económico y un problema que tiene, la otra que tiene un problema este, que tiene un problema de, próstata o de, útero, también lo ponen. Entonces, lo unen, siempre lo pueden unir con cualquier otra medicación. Pero las tres, que esté en, las tres, en las tres meses que se hacen, en las tres semanas que nosotros tenemos que trabajar para ayudar a la persona, esa meditación tiene que entrar para el Así que por hoy la dejo con la maestra Alma para que ella haga las, meditaciones, porque yo sé que con el tono de con de, de que ella da, eso queda más grabado en nosotros, queda mucho más grabado. Martín Miranda, como están anotando ahí. Shishwa es la primera, cuando no duerme de noche. Sí. Explícale tú, Tania, para qué son. y que no la veo un, día, la puede ver otra vez, la misma buenas noches. Vamos a repasar un poquito entonces, ya que fueron varias de acá. La primera que el maestro mencionó fue Shishba, y esa era para cuando eh, la persona le cuesta dormir en la noche y entonces eso genera cansancio. ¿Mm? Shishba. Shishba. Shishva, Shishva, Shishva, Shishva, Shishva, Shishva, Shishva. Después el maestro dio el Anush Va cuando hay cansancio por disconformismo con la vida que lleva la persona y también para poder encontrar soluciones en el sueño. Anush Va Ah, nos vá. Ah, esta meditación, cuando los casos son más difíciles, más difíciles de soportar, situaciones en la vida, incluso afectivas, hacemos, agregamos el Obed para darle más fuerza. Y es Obed Anush va. Es la misma, agregándole la palabra Obed. Todas se hacen de noche antes de acostarse. Después, cuando es para situaciones afectivas que nos cuestan soportar, cuando nos cuesta la convivencia y eso nos genera un cansancio, la meditación es Mishpat ajot, Ba. Mishpat Ahot Ba. Mishba נשבע. נשבע הכותבה, בה, נשבע Y el último caso que el maestro dio fue la palabra Barush Alejem Abba. Y esta es cuando no hay una, una causa específica, sino es con uno mismo que hay una baja autoestima, que hay problemas que nos afectan nuestra parte emocional, nuestra seguridad, y eso genera también eh, un cansancio por los problemas que estamos viviendo, que nos agotan y que no podemos cambiar. Y la de para ayudarnos es Baruch Alejen Abba. Baruch Alejen Abba. Baruch Alechem Abba Baruch Alechem Abba Muchas gracias y hasta el próximo viernes.